толкундарды пайда кылган суу толтурулган ваннага вибратор коюлган толкундардын жолуна жалпак табак кой пластинанын артында толкундар кирбеген аймак пайда болот ал эми плитанын алдында ага түшкөн толкундар чагылышып турат